welcome to morning dose daily ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾಳೆಯೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಖಚಿತ do not postpone today's work because the conditions in our favour today are not sure to be there tomorrow